Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan. Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, meni men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi? Senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi? Itoatga quvvat bo'lsin. jamiyatda bir mansab martaba berdimi haqni yuzaga chiqarish adolatni qoyim qilishlikka quvvat bo'lsin farzand berdimi seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب endi men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani menga bermagan bo'lsang men yaxshi ko'rgan narsalardan menga nimani bermagan bo'lsang o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun meni undan forig qilgan bo'lgin tushunarli bo'ldimi katta dunyo so'rovdi bermading endi o'sha bermaganligini sababi o'zimga yaqin bo'lsin degan bo'lgin chunki o'sha dunyoni berib qo'ysa chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor o'sha mansabni berib qo'ysa chalg'ib ketib qolishligingiz ehtimoli bor endi nimani men yaxshi ko'rgan narsadan masalan ko'p narsa so'raymiz to'g'rimi so'rayotgan narsamizni bermayotgan bo'lsa, buni yomonlik deb o'ylamaylik. Agar men yaxshi ko'rgan narsani menga bermayotgan bo'lsang, sen o'zing yaxshi ko'rgan narsalar uchun meni bu ishdan bo'shatib qo'ygan bo'lgin. Kishi moli dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mo'min banda turmush tarzini tuzatishlik uchun hamma sababni qiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat qiladi, lekin natija u xohlagandek bo'lmaydi. Mo'min banda, sodiq mo'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandek bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deb o'tirgan odamni gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda ma'lumot qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa, urishib qolashaylik, Ishlar yugur chiq deb. Ammo yugurib, yelib, harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kundi kunga, tundi tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taolaning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yoq Allohdan. Endi kufr olamidagi odamni holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida hamma sababni qilgandan keyin natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. al Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Ha men qildimi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. innama yuvaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob kitobsiz, to'la to'kis qilib berilir. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? sabr qilgani uchun. Birodalar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazobaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun, norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mu'min bo'laylik. Al Akrom o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al Akrom, karamli zot. Insonning ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor.